Hello tout le monde, vous êtes bien sur 100% accessibilité. Je voulais vous faire euh, cette vidéo sur euh, le fort de Montissuy. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker en bas à droite. Au revoir bouger, c'est nul. Je pensais que c'était un vrai puits. Ah, tu me dirais, il y a tellement de gens qui sont bêtes que euh, pourrais se dedans. Ah, ah, je te jure, c'est pas un temps à marcher dehors. Et toi, vous foutez le Ah, l'esclavage commence. Je veux soigner monsieur le soir. Ah, cool Il a rien. let's go Just take me now, she said I wanna feel no pain Just pin me down, she said I wanna misbehave She looks me dead in the eyes. she's staring straight through my soul She said stay for a minute Play with my limits Drank till we're sinning Baby, I'm ready She said stay for a minute Play with my limits Drank till we're sinning j'ai raconté ma vie, j'aurais expliqué comment tu me tâches. Just kiss me now, Comment l'esclavage est très très mal fait. Just break me down, she said, I don't wanna play games. She said she's fighting. minutes Drank till we're sinning Baby, I'm ready She said stay for a minute Play with my limits Drank till we're la prochaine vidéo. J'ai réalisé cette vidéo en trois parties